Patuloy lang to hanggat kaya pa Titigil lang ako kapag di na huminga Dahil alam kong may mararating ito Kailangan ko lang magtiwala sa sarili ko Isusugal ko na lahat sa laro na to Lalaban lang ako hanggang maipanalo ko to Gusto kong say that mama made it My songs now is stealing me Mga di naniniwala'y pinanis Mga madami sinasabi hindi pinansin Babalikan ko ang kanta na to pag nagtagumpay na ako Gamit ang musika ko Tigil lang ako kapag di na huminga Dahil alam kong may mararating ito Kailangan ko lang magtiwala sa sarili ko Patuloy lang to hanggat kaya pa Titigil lang ako kapag di na huminga